Всім привіт, друзі! З вами Тарас. І сьогодні в мене посилочка не із Китаю, не із е, України, а саме з Росії від товариша, е, який займається автомобілями, двигунами і тому подібне. От, І це, скажімо, такий подаруночок е, до автомобіля. Поки я розпаковую, розкажу, що це і до чого воно. В першу чергу хочу сказати, що в наш час дуже багато машин стали викрадати саме через угон. От І так як технології вже йдуть вперед, тому е, все набагато простіше. В автомобілях є блок управління, двигуном в якому прописані ключі, тобто ті ключі, через які автомобіль запускається. І щоб Вкрасти деякі автомобілі достатньо просто відкрити капок, капот, витягнути блок управління двигуном, вставити свій зарані підготовлений, в якому вже не прописаний імобілайзер і ключі запалення. І тоді сідаємо в автомобіль, любою викруткою запускаємо, і автомобіль їде. Ну а далі вже там перебивання VIN номерів, тому подібне це вже інша справа. Але просто зламати двері замінити, відкрити капот, замінити блок управління двигуном і спокійно поїхати, так як вони не захищені. Тому ось ця хитромудра конструкція називається сейф. Е, вони встановлюються над блоком управління двигуном. Це робиться індивідуально під автомобіль. Такий же він гарний, гарно пофарбований. От, І виходить, що коли зловмисник відкриває капот і хоче замінити блок управління, він бачить що там стоїть цей. Так. О! І тут два варіанти. Або якщо я часто буду пробувати його відкрутити, але зазвичай кріплення ставляться на зривних болтах, тобто пробують зірвати, скрутити, він обривається і все, сидить далі. От, Як бачите, тут здавалось би, що він зігнутий, але він зроблений індивідуально. Тобто ось така коробочка. Тут знаходиться блок управління. Коли ми відкриваємо капот, тут просто буде желізка, до якої дуже важко буде підібратися. І зломисник просто не зможе виконати таким способом викрадання автомобіля. Звісно, є і багато інших, е, так як з товаришем спілкувалися. З'ясувалося, що він виготовляє ось такі сейфи. От, е, І тому ну, в процесі розмови товариш вирішив нам подарувати ось такий сейф. Тобто річ дуже корисна. Нехай буде, так, це трошки лишня вага, але вона дуже корисна. І десь в перспективі вона може захистити ваш автомобіль, так як ніякі сигналізації при гарному підході і електронному обладнанні можуть не врятувати. От, ну, Мені дуже подобається. Окрім того, що він гарно пофарбований, він зроблений із е, достойного товстого метала. Давайте я зараз навіть скажу з якого. Беремо штангель. 2,5 мм. 2,6 навіть. Тобто, навіть якщо захочете висверлити, все одно ну, десь перерізати, там дуже важко підібратися, так як для автомобіля, в який це буде ставитись, тут поруч стоїть акумулятор, а тут же стойка. Тобто стакан. І виходить, що блок схований між цим, а з цієї сторони вже виходить двигун, патрубки, тому подібне, і просто дуже і дуже важко буде підібратися. Тому річ дуже корисна. Хочу подякувати за те, що надали нам таке. От. Бо я давно за таке подумав, але не знав, де придбати, так як в нас іменно в містові дуже важко знайти, а під замовлення робити або самим не особо хотілося. От. Ну, В принципі, ось такий короткий огляд. Кому що цікаво, пишіть в коментарі, щось підскажу. От. Ну, а на цьому, друзі, все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!